Saluton al cio, jeni vu dia via dio. Hodio mi volas paroli per tio che mia bo patro tre ege shatas fish capti. Ciu matene, gie lidas alla domo per fish capti, cai tia maravenas heimen tre ege malfrue. Generale tiu ne genus min, ni cio i besonas havi nia in propera in shato cupoin, mi shatas esperanton. La edzino shatas specti tre mal nova in televida in serio in el cinio, la bo patro compreneble shatas fish capti. La problemo esas tio che gie tre ege shatas lasi la restajo in desia captitaro cerca la domo, ca mi donos al vi quelcain exemploi. Antau suffice longe, sed ancora suffice lasta tempe por mi memori, ocasis afero en mia cuireio. Mi enidis la cuireion, kai mi auscultis musicon, mi eo mette dancetas tre bon stile, kai mi simple tute ne conscies pritio cio casas cercal mi. Do mi ides al la, and mia cu idai och mi vols preni any tas per fari milo qs as and lacto te do mi metas mi manon man on super la lavujo tio per preni la tas cer chan la taso sidas tia en granda amaso Kai quasi mi polis de ie ascolti la musica de jaws. Mia mano idas tiel kai de sube venis chitu tiu lia mano. Bruna mano. Kai ji polis de haki mi manon, fecken mano. Kai tu mi vidas ti on mi pens oh fecke sos giganta bruna crabo en mia lavujo, kai gi ne estos felicia pri sia stato. Ji polis attaki men kai compreneble mi presca o mi stumblis io mete malantawen kai mi des la fec kai tui mi scias, la bo patro, gi simple lasi sian crabon en la lavuio. Chad gi pensas che tio, es bona loco per crabo viva. La alian tagon, mi alides al mia sun cham, uh, eh, chambro, kia mi nun estas, ni estas en la sun chambro, chad es mute da fenestroi. Um, kai tiam, mi flades ion tre odoracian, io fetoran, kai tui antau mi, mi vidis pendanta de la plafono, kelkai fishoi au almanal la restajoi de kelkai fishoi shainas ke mia bopatro pensas oh mi pensas ke ene de la domo eses bona loco por pendigi fishoin por ke ili secigi komponeneble la haladzo presca vomigis min kai mi tiam eses in grande batalo con mia bopatro mi simple diris al gi vi ne plu povas fari cition simple tro genus min kai mia bo patro gi responde al mi dis oh yes yes mi mi do nove ne faros ti on min pro ti os incomprehensible gi esas maliuna kai gi shinigas kai gi havas malbonan on memoron do gi do nove faris kai nun la lasta racconto La alien tagon, antau semaino, hailis en Sidneo, tio estas tremal mal ofta fenomeno. Mi memoris che hailis matene, kai mi ancora estes in lito, kai tiam mi audis la plaudadon de la hailo extere, kai anue mi pensas che, oh, io crashigias extere. Do mi eliris el mia lito, mi iris al fenestro, kai mi elirigadis la fenestron. Kai mi vidis, yes, estas hailo kai pluvo cie, kai mi pensas, oh, mojose, kai tiam, mezzo de la hailo, quasal estas io quo venas el la nebuloi de la hailo kai la pluvo mem, estas giganta testudo. Kai gi simple pashas antoen. Kai mi pensas quo la fek quo estas testudo sur mia balcono. Kai compreneble tiam mi pensas le bo patro. Kai mi alidis kai mi prenis la testudon char mi io meta timas ke la hailo verŝajne mortigus la testudon kai tiam mi pensis de kie venis la testudo. Mi scias ke gi venis el la maro sed de kie sur mia balcono? Kai tiam mi vidis en la angulo de mia balcono estas nova granda scatola, plena de akvo kai ŝajnas ke ĉi tio ne estas sala testudo do gi vivas en la akvo kai ŝajne dum la hailo kai la pluvego la covrilo per la scatola de de la scatola kai tiam la aquo ene de la scatola mem levigis al tiu puncto ciam gi simple superfluis, cae tiam la testudo, quazau raidis sur la ondui de la fluo, elidis el la scatolo, cae comences esplori sian novan medion, sian novan balconon, mi supposas. Gis tiu momento ciam mi savis la testudon. Kai kompreneble mi alparolis mian bopatron kai mi demandis gin kiel vi havas testudon. Kai mia bopatro didis al mi, "Oh, estas mia heim besto, mi amas mian testudon, uh, mi trovis gin kai mi shatas manjigi gin kai kai tio plu kai tio plu." Do mi dis nu bone simple promesu al mi che vi ne mangios la testudon. Honeste, mi ne shatas tion che vi havas testudon, cia de testudoi estas sovagiai bestui cioi besona sian properan spazon, cae tio plu. Cae facte, pro tio che ne pluvas nun, mi montras al vi la testudon, se ni povus vidi Do, attendo momenton. Mi credas che eble post 30 minuto i commensos pluvi, do mi devos rapidigi. Mi formeto una bricoin, a uh, mia bo patro metis bricoin sur la covrilon post la hailado, che la testudo ne de nove escapi. Uh, kai anca mi metto la covrilon, sed eble vi povas vidi gin, Estas malfacile pro tio che la aqua spergulas la cielon, sed tie estas la testudo. Nun mi provas elpreni la testudon per vi, sed mi devas esti tre zorgema. Porce mi ne perdu miain fingroin. Oh, jen la testudo. Gi tre ege mal shatas cition. Do, jen la testudo. Saluton, amico, Baldo mi re reenmetos vin en vian scatolon. Mi nomas vin Kaja. Jen bona nomo por testudo. Ok. Fek, gi estes rapidega testudo. Do nun mi denove enmetos gin en la scatolon, kai espereble estonte mi povos convinci la bo patron perché gi redonu gin alla sovageion, char mi opinias che havi testudon estes malbona afero do tio estos cio se vi shatis citi un filmeton vis cias kion vi devas fari shatu gin disconigu gin abonu mian kanalon se vi ancora o ne abonis ca mi vidos vin cio in la veronta filmo ca se vi ne estos tie mia bopato lo trovos vin ca in metos vin en scatolon